asosan nogiron oilani, nogiron qizni, ya'ni jabrlanuvchi tarafni ko'proq eshitdik. Endi bu safar sizlarga to'liq intervyu nogiron qizni zo'rlagan gumonida bo'layotgan hoja akan ham fikrlarini eshitamiz. Aziz vatandoshlar, video kengroq tarqalish uchun atiga 5 sekundingizni ayamasdan bu videoga like bosishingizni iltimos qilaman. Ichingizni oq qiling. Zero bu dunyoda barchamiz mehmonmiz. Videoda boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, e, bu kanal sizlarga xizmat qiladi. Atiga o'sha soniyalar, sekundlaringizda ayamasdan shunday obuna bo'lib qo'yishlar tavsiya qilaman, ham iltimos qilaman. Chunki aytganimdek sizlar uchun ochilgan va xudo xolasa sizlarga dakansa xizmat qiladi. Aziz vatandoshlar, mavzuni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bugun juda ham juda ham kam gapirib, ko'proq sizlarga yana video ko'rsataman. Asosan o'sha nogiron oilani va nogiron e, qizni istoriyasini, voqeasini eshitdik. Va ko'pchilik nimaga e, ayblanuvchini intervyusi bo'lmayotganini, nimaga ayblanuvchi videoda gapirmayotganini e, ham yerda gapirib so'rab norozichilik bildirdi insonlar albatta. Andijondagi bir necha kanallar admini ya'ni blogerlar borib ular bilan intervyu oldi hozir o'zinglar ko'rasizlar oldingi videolarimda ham hozir ham shu narsani aniq aytamanki men bir tarafga yon bosmayman faqatgina bir tarafda eshitib ha demakki qarshi taraf aybdor ekan desek, unda siz bilan biz yutkizib qo'yamiz. Aziz vatandoshlar, sizlarning fikringizni har bitta nuqtasigacha o'qishyapti. Nafaqat ikki oila, balkim davlat siyosat e, insonlar ham, arboblari ham o'qib chiqyapti. O'shaning uchun oqilona fikringizni kommentlariga hozirda o'zida videoni ko'rayotgan paytingizda yozishingizni tavsiya qilaman. Undan keyin meni o'zi hayotda bir prinsipim bor. kichkinadan to katta o'sha fojiali yoki muammo ish bo'ladigan bo'lsa oilada ham hattoki faqatgina bir tarafda eshitib, unga qarab xulosa chiqarishni yoqtirmayman. Sababi har bitta inson, eslatib o'taman, o'zini aybini yashirishga harakat qiladi va qarshi e, aybni aytayotganda ko'proq ko'pirtirib aytishga o'rgangan. Bu butun insoniyatda bor. O'shaning uchun oqilona fikrda faqatgina sud xulosalari, undan tashqari o'zingizlarning fikringiz bilan o'rganib olamiz. marhamat fikrlarni yozishni esa unutmang. Ochiqchasi aziz vatandoshlar, o'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlar bildinglar. Endi bu yog'i xulosa chiqarish sizlarga havola. Nogiron qizni intervyularini menimcha juda ko'p marta har yerda tomosha qildinglar, juda ko'p marta izladinglar. Ya'ni shaxsan o'zim juda ko'p marta izladim. Mana ikki tarafni solishtiringlar, qaysi taraf to'g'ri va qaysi tarafga ko'proq ishonmayapsiz. Chunki ikki tarafni ham o'ziga yarasha istoriyasi, ikki tarafni ham o'ziga yarasha har xil voqea va albatta javoblari bor. O'shaning uchun e, xulosa albatta davlat tomonidan beriladi. Xudo xohlasa, albatta tergov ishlari, ekspertiza xulosalari kutilmoqda. Bu albatta tekshiruvda xudo xolasi aniq faktlarni bilib olamiz. Menga bir nuqtasi yoqmadi, ya'niki nogiron oila uy xolayotganini bildirib qo'ygan degan xabarlar ham bor. Bilmadim, albatta bu aytganimdek xulosalar qay holda aniqlanadi, buni bir necha kun balki bir necha oydan keyin bilib olamiz. Aziz vatandoshlar, e, tomosha qilganinglar uchun kattakon rahmat, fikringlarni yozinglar degan umiddaman. Alloh rozi bo'lsin. Like, obuna uchun kattakon rahmat va buni orqasidan yugurib yurgan bir necha bloger Uzglobal, Yurist TV, e, Bek TV, undan tashqari yana bir Dodas TV kanallariga kattakon minnatdorchiligimizni bildirib va bu ishni oxirigacha ham qilishligini iltimos qilamiz. Rahmat kattakon, Alloh rozi bo'lsin.